se tudo der certo, eu o meu casamento com uma dia dessa vez. Ah, é? Eu vir aqui? Ele não sei como vir. Tá aqui? Tá. Fala, pai, vai ver o que eu tô virando, Estou acompanhando umas maluquices, cara.